吃早餐喽，八点钟，第五天，耶，Good morning，很居家的感觉，上床桌。 我到那个国道去了，对啊。 现在要飞离开拉 k 卡，回到苏瓦。那我们现在准备上这个小飞机。我很喜欢这块岛，它超级像电影里面《金刚》电影里面那种原始森林的感觉。OK，see you guys，等等上飞机见。 行李来了，他根本不用放去我们直接去我们要等行李转盘，转盘直接给我嘞，啊啊怎么样？ <laughs> 不给转呢，不给转。哦哦，啊转了转了。 Yo, hello！现在早上的十一点十五分，我们来到了苏瓦的。哎，你是要躲还是要进？ <laughs> 我有点尴尬。我想说要拍你吗？就是我们现在到了这个苏瓦的传统市场。传统市场旁边是它这边最大的电影院。来了，Cinemas。瑞克，瑞克，屁呀！多久了？这边就是。这边鱼市场之外呢，反正就是市中心啦。我第一次在这边看到高楼，就在这。 斐济第一第一次看到的高楼，还有这个这栋道长得蛮帅的。这边相当的人多啊，相当啊！看到没有，我后面的车阵。 这个人群，苏瓦不但是斐济首都所在，也是全国交通经济最繁忙的地方。好了，鱼市场到了。苏瓦市场除了各色各样的热带水果，应有尽有。那边就是海口，港口就在马路的另一头。等等见。哎，一下就等等了。 哇，这感觉就是台湾的菜市场啊！ <laughs> 我一个害怕。好鱼，好鱼哦，哦，好鱼。传统市场的位置。少说四五十摊的鱼贩，卖着各式各样的海鲜。除了常看到的螃蟹、虾、鱼之外，还有超萌系的河豚，烈焰到不行的龙虾。 短短的一百五十公尺，我怎么觉得走不完啊？连当地人都来这里大包小包的，咱们今晚的晚餐就吃这些，觉得怎么样啊？转过来就是菜市场，刚刚那边是。 海鲜哦，这边舒服多了，舒服多了。啊，我个人相当害怕海鲜，相当害怕。s no 水四步骤。 <laughs> 他都写好，一二三四。 Hello，大家好，现在六点四十六，觉得奇怪，我脸上怎么白白，对不对？我们刚刚录完就是跟一家人，就当地一家人的这个欢迎我们的一些仪式啊。 有时只有淡淡的草药味，没想到几秒后麻木的感觉侵占整个舌头，最神奇的是心情就这样莫名的放松起来了。难道说全球最快乐的国粹秘诀就在此？听到斐济人豪迈的笑声，就有一种神奇的渲染力，跟热情的跳舞唱歌。 等他们做好一些料理，那可以看到那边是在等待中。然后我们就在那边唱歌跳舞。那另外一边呢，就是正在 cook。好的，等等见，等等就东西吃了。 You like it? What's it taste like? Like it. Nice? Nice. So delicious. <laughs> we put the chili. <laughs> Oh, chili! Isalei, Isalei, Nanong Durarawa, Nanong Durarawa, Iko sana.

matikungan Goodbye Taiwan Goodbye Taiwan